осы билікке қарсы деген сөздеріңізге жүз процент қосылмаймын біз билікке әрең жеттік қазақ біз тәуелсіздікке әрең жеттік бұрын бізде билік жоқ еді құдайға шүкір бізде не бар барлық билік шірік емес барлық билік ұр емес байлық емес ол биліктегілердің ішіндегі совет одағынан қалған социализмнің ұрлары коммунизмнің ұрлары солардың қалған тонаушыларының қылығы бұл бұны жалпы тәуелсіз мемлекеттің барлығының қылығы десек біз қата болады бұл мақұл біз мына чонж ауданы анау кеген ауданы ә, тағы анау нарынқол ауданы деген аудандар бар райымбек ауданы құдайға тәуба бұларда мынандай бұзықшылық шықпайды ұруда жоқ әуелі биліктегі ауылдарының әділет істеген бастықтарын жоғарыдан келіп алып кетем десе бермей қояды бұл билікте емес совет одағынан қалған халықтың иттігінде надандығында сол иттер менен надан иттер ана билікке шығып алған оны жалпы біз тәуелсіз мемлекетіміздің билігі десек бұл дура таным емес бұл мысалы билікті айтайық мен шынымды айтайын назыкеңді кім тәрбиеледі кішкентайынан бастап совет одағы коммунистік партиясының адамдары тәрбиеледі әрі жетілдірді бір көміршіден апарып мына, дүниеге жетті ол кісінің де еңбегі жоқ емес оның да біз. жаңғыз ол ана көрген көрген істеді алған алған істеді ол кісі басқарған 25 жылда осы билікті түзей алмай кетті өйткені өзі түзелме түзелмеді емес мен әзірге тоқаев бастаған жаңа билікті қатты қолдаймын бұрынғы билік қазақта идеологияны алып бармаған әсіресе қазақ деген ұлттың ұлттық идеологиясын алып бармаған мысалы кім неге шықты бұның шығып халықты әділеттілікке бастады халықпенен санасуға бастады енді бастап еді мына жердегі ауру келді ә? тәңірдікі ма табиғаттікі ма мен білмеймін осы аурумен қабаттасып келді оның алдында тағы сәуітеуде одағынан қалған жемеңгерлерді оның көлденең жатыр мен билікке қарсы емес билік қолдайтын уақытқа қазақ жетті тоқаев бастаған жаңа билікті ол жемқор демес, ұры демес, ештеме демес. тек оның әзіргі тауып отырғандарыңыз назарбаевтың жанынан келді деген бір ақ ауыз сөз мен ол назарбаевтың қылмысы несі әзір анықталған жоқ сондықтан назикеңді мен әлі де құрметтеймін бұл билікке қарсымыз деген сөзді бұл оттаған сөз бұл билікке қарсы болып сіздер мұны бұл билікті аударғанда қандай билік құрмақсыздар программаларыңыз бар ма қандай мемлекет құрмақсыздар оның патшасы кім сендер билікті төңкергелі мемлекетті төңкергелі жатсыңдар ма мен әрқандай билікке қарсы нені шығарамын дейді осы да сөз болып па қазақстанның заңына қарсы қазақстан заңы түзу ғой лекін оны атқарушылар сапасыз нашар жегіш осылар қасым жомарт тоқаев шыққаннан кейін барынша тырысып көріп жатыр лекін шамасы келмей жатыр енді осындай кезде оттап жанболаты бар басқасы бар бүтін мемлекетті қалай мақандастырып біз бір бағытқа жүруіміз керек сондықтан біз ең алдыменен алдымен біз отанымызды сүюіміз керек қасым жомарт тоқаев абай жолын абайды ортаға алып шықты міне нақ біздің идеологиялық жолымызды белгілеп берді біздің күресетін бағытымызды белгілеп берді мысалы біздің тәуелсіздігіміздің бірден бір жауы надандық пенен қатыгездік деп айтты мына баяндамасында е надан халық өзіміз-біз. пәрені өзіміз береміз оны шірітеміз жағымпазданамыз қолтығының астында су бүркеміз одан қайтып келіп билікті аударамыз билікке қасы тұрамыз осы да сөз болып па кімде кім қазақстанның республикасының билігіне қарсы тұрса мен қарсымын мәселе бірсыпыр аудандарда нелерде облыстарда өздері бұзық мысалы ау қызылорда облысының бір қатыны облыс бастығының алдынан жүгіріп шықты соны да билік жасады ма Сен патшаның қызымысың. Анау Жанболаттың жанындағы бір содыр. Ей, шық, Тоқаев бер, шық. Идарада отырасың ба деп. тақ, Тоқаевты. Тоқаев оның тұңғыш баласы сияқты. Ой, тексіз. Біз жалпы халық халқымызда осындай тексіздікті, надандықты, иттікті алдымен жойымыз керек. Түкті мемлекетіміз әскер арқылы қорғалып жатыр қаламыз салынып жатыр жолымыз жүріліп жатыр мен ақеділ болат ақеділ ой елу жасқа келгенше бір үй жасап аламаған адам мемлекеттік айып басқарады ғой сендер батыршы батыр дейсіңдер қай жер батыр мына Сарағаштағы өңкей зорлықшылар міне соларға сүйеніп алған не халықпыз қайдағы халық ол қара тобыр ол халықтың не екені аңсайтын совет одағындағы дайын жем дайын тамақ дайын үй дайын киім байғысы келмейді жақсы тұрмысы кемейді өзіне берген жерді айдамайды дала жатқан малды бақпайды сондықтан сіз мен де журналист болғанмын сіз журналист екенсіз біздің журналистеріміз біздің басшыларымыз алдымен халқымызды тәрбиелеу керек әйтпесе қазақстанның басында пәлен пәле төніп тұрған жоқ сырт мемлекет ешкім шабуыл жасағалы жатқан жоқ халықтыққа тыныштық беруге тәрбиелеу керек халықты партия құрса программасы болсын ал билікті аударшы кәне мықты болсын сондықтан мен әне бір мұғалымға ерекше жаным ашиды мұндай зұлымдықты мына тоқаев дегендерді көзін ашып тұрып бұны тексеру керек ана барлық прокуратура сот заң атқарушылары анау билікті анау жоғары тақта әкесінің ақысына отырған жоқ халық үшін отыр олар мен осы сөзімді жеткізіңіз мен тоқаевқа өмірше сенемін осы біздің қазақстанымыз болашақ осы егер осы жұмысты бір жақты ете алмаса мен бұдан кейін де мүмкін я сенемін я сенбеймін бір адамны сену біреуге патшаға сенбеуіменен ол дүние аударылып кетпейді сондықтан сөзімнің соңында билікке қарсы тұрамын дегендерге мен де қарсы тұрамын жаңаөзеннің қанды қырғыны болмаса билік қазір халықты қырып жатқан жоқ ұры осы өзінен шығып жатыр адам өлтірсе бірін бірі өзі өлтіріп жатыр баласын далаға тастаса өздері тастап жатыр ана қатындар итке берсе өздері баласын, баласын сөйтіп жатыр ажырасып өздері ажырап жатыр ажырасып жатыр қашан билік қатында мен еркектерді ажырасын депті азыр отуз үч отуз төрт процент эр қатын ажырап кетет ешқандай билікті, билікке келіп сен ажыра осы семьяңды бұз бұзақылық істе деп билік айтқан жоқ мен ондай нәрсені көргем жоқпын биліктің қаталығы не бұл адамдар совет одағының жолымен әлі жүріп келе жатыр тәрбие деген мына ұлтым менің қазағым немесе халқым тәрбиелейін демейді тәрбие жоқ идеология жоқ сондықтан осы сұмдықтар осылай шығып жатыр екінші бұл заңдарға қатал түрде өзгерістер енгізу керек мысалы жала жабу қылмысы қайтадан қалпына келтіру керек жала қылмысын оқымысын тоқаевты жасап алып тастап еді демократия деп енді келіп жаланы әкесінің басынан өліп қалған әкесінің басынан да теріп алып келіп жаланы жауып жатыр бір біріне сондықтан біз халықты тәрбиелеуіміз керек сен бір журналист екенсің билікке қарсы емес халықты тәрбиелесең сонда билікті оңай аласың сөйтейік барлығымыз ынтымақтасып мына тәуелсіз қазақстан республикасын қорғайық оның халқын тәрбиелейік менің сөзім осы қайда шығарсың сонда шығар